Jo, schon mal was von Sicherheitsabstand gehört? Wir haben es jetzt 17.08 Uhr, sind ungefähr 17.30 Uhr müssten wir ungefähr denn da sein. Machen wir eben ein paar schöne Shots und dann geht es auch schon nach Hause. umso mehr Abstand ich brauche, desto weniger Arbeit habe ich mit dem Kennzeichen. Ähm, und wenn wir jetzt hier so rumfahren, ist es halt immer so, dass er immer vorfährt, äh, weil er immer weiß, wohin, ich nicht. Und ja, dann halte ich doch lieber ein bisschen mehr Abstand. Angekommen, wir haben hier ein paar schicke Fotos gemacht. später denn äh, auf Instagram. Wahrscheinlich äh, sind die Fotos hier oben als, ähm, als das Video. Aber wer weiß, mal gucken. Ähm, sind ein paar coole Fotos geworden und wir sind jetzt erstmal auf dem Weg. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause beziehungsweise fahren noch eben schnell zu Meckes ran, was essen ich habe einen Kohldampf auf Doom, Alter. Ich habe richtig Knast im Paddy. Und vor allen Dingen Durst. Ich habe heute nur gefrühstückt. Und ja, vom Meckes geht es dann auch ab nach Hause. tot mit dem. Er fährt voll dicht auf. Wer denn? Der hinter uns, der. Ja, ja. Ich dachte auch schon. Hey, hey, hey, da vorne? Da wo jetzt der Bus ist, der Doppeldecker ungefähr auf der Höhe. Hinter der Tankstelle. Jo, schon mal was von Sicherheitsabstand gehört? Ja. Da sollte der Führerschein entzogen werden, ohne Witz. Ist ja nicht nur bei uns so dicht aufgefahren und vor allen Dingen mit Absicht so dicht aufgefahren die ganze Zeit äh, ist ja auch anderen Autofahren auch davor schon Licht aufgefahren. Ja gut, hier ist 30er Zone und er prescht hier halt mit 60 lang. Muss er für sich wissen, überholen. Ja, war okay, aber finde ich, dass man hier in der 30er Zone äh, mit 60 überholen muss oder 50, was er gefahren ist. Also, weiß nicht, gerade nur Idioten unterwegs. sind jetzt bei McDonalds angekommen. Wir wenden jetzt hier eben noch schnell. Dann werden wir uns eben einen schnellen Happen gönnen. Ein Schlückchen trinken und dann geht es aber auch schon ab nach Hause. Also ich bin jetzt auch echt K.O. und er auch. auf Kitzenhausen, wir haben gegessen. Ich bin ja eher, äh, eher das Gegenteil von Kulebu. Kulebu fährt ja immer auf äh, höchster Sparflamme. Ich mag zum Beispiel überhaupt gar nicht, wenn mein Tank leer ist. Also ich fahre eigentlich immer irgendwie, dass ich einen äh, ich war immer irgendwie, dass ich einen vollen Tank habe. Also eigentlich komplett das Gegenteil von Kudubu. Mm-hmm. Also, eine Jalla, Rotterin, lasst mir ein Däumchen da, wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut darin!